Jak brzmi ten najważniejszy zwrot, który jest magicznym kluczem otwierającym biznes? Jest to propozycja wartości. Jest to myśl przewodnia jednego z moich ulubionych podręczników pod tytułem Tworzenie modeli biznesowych. Książka ma już kilka lat, ale wciąż uderza mnie świeżością. Jej szwajcarski autor, Aleksander Osterwalder, posługuje się językiem obrazkowym. Na środku kartki szkicuje paczuszkę z kokardą i przekonuje, że w tym tkwi sedno udanego biznesu czyli jaką wartość generujemy dla naszego klienta, jakie jego problemy rozwiązujemy, które z jego potrzeb zaspokajamy. Biznes rozwija się dopiero wtedy, gdy oderwiemy się od myślenia o czubku własnego nosa i skupimy się na wartości dla klienta. I dopiero potem przyjdzie myślenie o tym, jak dostarczymy rozwiązanie, jak poprowadzimy komunikację, ile na tym zarobimy, co konkretnie zrobimy, w jaki sposób, z kim połączymy siły, no i ile nas to będzie kosztować. Czyli na pierwszym miejscu propozycje wartości. Proste, ale niełatwe.